اسما بیاییم نسبت به آران پیغمبر اونا را خداوند اینطوری تعریف می کند که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحما و بینهم اون محبتی که در میان ابوبکر صدیق و علی و آل بیتش بوده اون محبتی که در میان حضرت علی و عمر فاروق بوده مگر علکی هست که حضرت علی بیاد جگرگوشه فاطمه را ام کلسوم را به نکای عمر که تفاوت سنی خیلی زیاد دارد در نکای اون قرار بدهد آیا این نشانگر محبت حضرت علی و حضرت عمر است وصلت کاری یا نه چطوری توجیه می کنند سرباز بودن حسن و حسین را سربازان حضرت عمر بودند و چیز جالبی مادر زین العابدین این دختر یزدگرد بوده بعض اون را شاه زنان گفتند شابانو گفتند بر حال شابانو باشد شاه زنان باشد وقتی که این دختران یزدگرد به مدینه بردن اونجا حضرت عمر گفت که این دختران بادشاهان ایران هستند و من برای شابانو یا شاه زنان شوهری بیتر از حسین نمی بینم اون را به نکای حسین در آورد رضی که زین العابدین از اون به وجود آمد و نوح تا امام دیگه از نسل اون شاه زنان یا شاربانو هست این زمان غنیمت و خلافت حضرت عمر بود اگه ما خلافت حضرت عمر را زیر سوال ببریم و این را خدای نخواسته ظالم و غاصب بدانیم پس چه حیثیتی برای ائمه میماند چه نسب درست برای ائمه میماند اینا قابل تعمل هستند دو चीज लाना पड़ता है कितना